τα αθλητικά. Χοι κούφοι αθλητικοί αγώνες. Μέρος το πρώτον. Χεν, χο γυμναστές. Χε γυμνάστρια. Δύο, χε αθλέτικέ αισθές. Τρία, τα αθλητικά χουποδέματα. Τέσσερα, χαι αθλέτικαί μπράκαι. Πέντε, ho brachus dromos to stadion ho dromos tachyte tos he tachydromia hex ho dromeus hepta ho dromos hekaton metron octo to therma to telos ho campter he nyssa he grammae ennea he aphesis he gramme deca ho dromos metempodion hendeca ho anomalos dromos dodeca ho dromos meta physikon empodion triakaideca ho dromos pentakis hilion metron tesserakaideca Ho dromos tris hilion metron. Pentecaidaca. Ho dolichos.